deb kariz kim u masjidga nima aloqasi bor karizni ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi musulmonmisizlar Allohga qasam bilan aytaman hozir bir do'stimiz bir okamiz bor qarang masjid quriladigan bo'ldi mahallalarda masjidni buzib boshqa quradigan bo'ldi hashar yo'li bilan qurishligimiz kerak deydi mahallamizda eng katta fermer bir 100 gektarmi qancha gektar yeri bor fermerlikka bo'ldim taqillatdim chiqdi ke nima gap oka masjid qurayotgandik mana shu qabristonda yonida otangiz onangiz yotibdi shu yonida masjidni buzib qayta qurmoqchi edik endi siz mahallamizni eng boy eng to'qisiz qo'lingizda nimangiz bor bir umid bilan keldim aka shunga yordam qilsangiz degdim xudo burnini tirishtirdi deydi burnini tirishdi bo'pti hozir turib tur deb kirib ketdi deydi yarim soat qirq minut yo'q bo'lib ketdi deyapti endi bir нормальный summa sanab chiqyapti shekilli deb o'tiribman deydi men shuncha paytdan beri taxlab bir haligi gulini guliga qilib sortini sortiga qilib bir нормальный summa olib chiqadi desam bir mahal chiqib keldi deydi qo'lida ikki yuz so'm man mana uni olib duo qilib qo'yarsizlar deydi deydi ikki yuz so'm torvuzim qo'ltig'imdan tushdi butun umidlarim uzildi mahallani eng boyi ikki yuz so'm bersa qolganini nima beradi deb turibmanda deydi yana duo qilmaysanmi deyapti deydi ikki yuz so'mni qo'limga oldimda qo'lingizni oching dedim deydi qo'lini ochirib qo'yib qirq besh minut duo qildim deydi shu qirq besh minut ota ona avlodlarni jannatni to'riga olib kirib qo'ydim oilasini jannat to'riga yana mundoq turadi deydi qo'li og'rib ketdi mundoq qo'lini tushirib yana mundoq qilib duo qildi qirq besh minut ataylab duo qildim deydi ey Alloh o'zing sabr bergin xudo shunga insof bergin deb ketdim nima qilarini bilmayman masjidni boshlab qo'yganmiz kim yordam qiladi bir maktabda birga o'qigan bir koreys sinfdoshim bor edi deydi bordim deydi bo'layotgan voqeani aytuvdim deydi hozir to'xtab turib kirib ketdida deydi to'rt ming dollar olib chiqib keldi deyapti mana buni ishlatib tur yana beraman bir joydan keladigan pulim bor deb ya karis kim u masjidga nima aloqasi bor koreysni nima uchun masjid qurish kerak nima uchun masjidga dollar berish kerak u ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi mana bunaqalar munofiqlar birodarlar ertaga olib ketarsan qabringga orqalab qoplabsiz chemadonlarda bosib ketarsan yonboshingga bir chemadon yonboshingga bir qop qo'yib yotarsan boshingga bir qop qo'yib yotasanmi kim nima olib ketdi فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ey banda Alloh taolo senga rizq qilib bergan ne'matlardan bulardan mana bu rizqlardan Alloh yo'lida infoq ihson qilgin erta o'lim soati kelib Azroil alayhissalom yoqangdan olib qani endi ber jonni ketdik safar tugadi endi kafanniki na cho'ntagi na yoqasi na yengi yo'q libosingni kiydi endi yur haqiqiy uyingga yur degan paytda ey parvardigor menga fursat bergin menga rizq qilib bergan narsalaringdan bir insoq ehson qilib mana bu masjidlarga yetimlarga berib olay man ham solih insonlardan bo'lib qolay demasdan oldin ehson qilib qolgin deyaptiyu xudo taolo qo'lingizda bor bo'la turib bermayapsizmi bola chaqasidan ortganini bermayapsizmi munofiqlar toifasiga kirib qoladi siz bermoqchisiz lekin yoningizdagi inson ye qo'ysangchi uni o'rniga mana bu qishni qilmaysanmi mana bu yerda maza qilmaysanmi deyaptimi u munofiq undan qochinglar ular Allohni unutdilar deyapti qarang xudo asrasin Allohni unutdilar ولا takunu kallazina nasulloh ey bandalar ey odamlar Allohni unutguvchi bo'lmanglar deyapti Allohni qaysi yo'l bilan unutamiz mana bugun alhamdulillah mana shu yerda bitta g'ayri din yo'g'i rus millati yo'g'i mana shu yerda koreys millati yo'g'i yoki boshqa ingliz fransuz millati yo'g'i hammasi musulmon millatimi musulmonmisizlar musulmonmisizlar nega bugun bomdod namozi o'qimaganlar bor oranglarda qaysi til bilan musulmonman deyapsiz musulmonchiligingizni qandoq isbot qilib berasiz qani isbot qilib bering man bugun bomdod namozini o'qimadim to'g'ri lekin man musulmonman dingda kecha man besh mahal namozni o'qimadim man musulmonman dingda isbot qilib bering guvoh ko'rsating hujjat keltiring namoz o'qimasdan turib musulmonman deyishingiz shariatni qaysi qonuniga to'g'ri keladi qani aytingchi qaysi qonuniga farzigami vojibigami mustahabigami sunnatigami haromgami makruhgami mubohgami qaysi qaysi qoidasiga to'g'ri keladi xudoyam musulmonmisan deydi alhamdulillah musulmon deysizmi namoz o'qimasdan borib ro'za tutmasdan borib musulmonman deysizmi musulmon biz deyapsiz allohga qasam bilan aytaman hozir bitta Allohning kalomini Qur'oni Karimni olib keltirib, mana shu birinchi stoldan, mana shu o'tirgan joydan birma-bir beringchi birma-bir beringchi Sura Baqaradan Alif Lam Mim zalikal kitob la royba fi. Ikkinchisi hudallil muttaqin. Uchinchisi allazina yu'minuna bil g'oyb. Bir chekkadan o'qib chiqa olasizlarmi Allohning kalomini? Orada hech kim qolmasdan kelgan oyatdan ulab o'qib keta olasizlarmi? O'qiy olasizlarmi yo'qmi? Qanaqa musulmonman deyapsiz bo'lmasa? qanaqasiga musulmonsiz man aldasam so'kasizlar haqqinglar bor o'zinglarni aldasanglar kimni so'kasizlar o'zinglarni aldamanglar do'stlarim birodarlarim u halvo degan bilan og'iz chuchimaydi musulmonman degan bilan odam musulmon bo'lib qolmaydi musulmonni amalini ko'rsatish kerak amalda xatti harakatingizda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam azon aytilingan paytda bir insonni Allohni baytlaridan bir Baytullohga, masjidga namoz uchun ketayotganligini ko'rsangiz, ana shuni komil musulmon ekanligiga guvohlik beringlar dedilar. Hayya ala sola, hayya alal falah, as-solatu minan nom deb so'pib bechora baqirib yotibdi. Bizlar uni eshitib turib eshitmaganga olib ketyapmiz assolatu xoyrun minannom namoz uyqudan yaxshidir deyapti ha biz kunchiq kunchiq qilyotibmiz qanaqa musulmonsiz kecha aroq ichganlar yo'qmi oramizda kecha oldingi kuni o'tgan hafta ichganlar yo'qmi yangi yilni kutib aroq ichganlar yo'qmi kecha to'y qilib to'yida aroq qo'yganlar yo'qmi shu musulmonni ishimi musulmon qiladigan ishimi mundoq katta yo'lga chiqing shaharga qarab yuring vino vodka degan do'konlar bor bormi yo'qmi bora kirib ko'ringchi o'ris savdo qilyapti rossiyadan kelgan o'ris savdo qilyaptimikin shu arog'ini sotayotgan o'rismikin pivani sotayotgan o'rismikin vinoni sotayotgan o'rismikin o'rismi ko'rdinglarmi kim ko'rdi o'sha joyga borib ko'ringchi o'rislar kirib olyaptimi shuni arog'ini